所以接下来，让我们欢迎我们的舌灿莲花架杠台湾 hiphop 的朵基老师。大家好，我是朵基。让小莲总统连任继续守候台湾，我们一定可以的，对不对？来，跟我一起唱，我知道我可以，我一定没问题，只要我肯努力。只要我肯。 我就天下无敌，他这边。我知道我可以，我一定没问题。只要我肯努力，我就天下无敌。 小朋友，你长大想当什么？乘着梦想翅膀，你可以尽情飞翔。梦想，我小时候连怎样写也不知道，所以你也会像我一样实现，一天总会来到。你会是下一个陈思欣，下一个李昌钰，你是下一个周杰伦，你是下一个王永庆。小朋友，你绝对可当最好的那，些离你不遥远，一瞬间人人都会有攻略。 出发吧，远足去，大好前途。你的一小步也都是你的一大步。小朋友们，一步，都是阿姆斯掌登上月球。加油，快把乐高连成摩天大楼。你的梦会像风筝高高飞在天空，你的梦会像大笔画的红色苹果。你的梦，坐在起床以后不是梦。小朋友，大朋友，让我们一起说，我知道我可以，我一定没问题，只要我肯努力，我就天下无敌。换这边。 我知道我可以，我一定没有问题。只要我肯努力，我就天下无敌。小朋友，你多久没做梦了？睡不着，爸爸喝着大吵大闹，妈妈打牌吃大面在领导缺小放牛吃草，米办法怎么像大树一样高？老师讲话，学生滚出去，就好比医院不说你原因是因为你生病，这哪是教育？打开电视，胡闹的大人们快议论谁？ 小朋友看着我们，我们看着你们。小朋友学习的人不只是模范、生。小孩子像个白纸，成长会写上彩色。来自外面的人，我们都是有什么有点变，有什么荒原不是。一起努力撒下希望的种子吧，让梦想开花，快快长大，好好长大。所有朋友一起唱，我知道我可以，我一定没问题，只要我肯努力，我就天下无敌。 最后一次，我知道我可以，我一定没问题，只要我肯努力，我就天下无敌。